Umau genau ba jerong tam aku percaya. Udan hajan tia hills. Kau boleh shibu nevi ke subscribers baru kita jusu terhadap page ke video set ni ke channel Storyteller lah, London. Keleng kat caping ilet beringi pai. Hakibun ki jaka. Rikasi ba jantia. Ngijulap yakim mau benar. Katkum kejeng ya tuh kana jungkir rutemen long. Bah latai yakim mau benar ban pensana da kirushimat kisim kikur kihima kishnong bat kumta terter henrei na kibabuan ki mau bena ngimla syuk bentip ka ei ka jingmur jong ki mau bena ya ki ba ki latei bat ki padang sanam haduk mentah haduk mentah mene ngisem kan nartiang hawes jantihils kadei kaying jong ki mau benah. Kita iki mau bena. Kide ki cingbu sanam jong ubarim baja. Kamtam e nakis im jantia. Hakapo ka jingsun syar jongki. Kat kum kerikot loong bu mulang si im mau bena. Lani u mau bena jong umulang si im. Ujrong hadu pramita. Latong yau te mau bena. Da umah parlengki. Umah parlengki ulalong urang ba sipai ya ka ba usim cantia ula shania e u hadu kata kata balong la thung yo te mo bana na ka bantaban bu sanam ya ka jingchok thma bad la bu yo te mau habdeng ki spas nem khatsan spa hadu shejar praspa laifusan edi lani hadinukres Utai mau benar haduk mentah meni udan hanar tiang. West Jante Hill District. Ka jing jing ai na shilong ka nong ba jong ka jela mi e khlia. Ka long tang kumba nriu phusan kilometers. Yau te yung mawbana. Umbalate do mapar langki. Hako por ka jing long siyem jong mulang. Latip yau te yung mawbana. Kumu mawbana uba jirong tam hako pertay. Kanartiang kadei ka jaka kabadon kam tam haka history jong ka jelam me khlea long bakan nartiang ka dei ka chakal chong panga jong gis im chantia hakis pas nem ki bakat nyo la ne khat nyo century kum dala ra phin lai chan nartiang phin sem ye sibun ki mawna halaki jong ki jong ki rukom sina ki mau kan thai ki mau shin rang ki mau leng kanat la ni ki mau shuki ban shong ja thai kat kum ka khana pateng na ki riutmen Usim chantia ulu lengsko ula lech hakwe ka ying trap jong ka wei garutman ban pan yaka shatrisi lane bambu umbrella namar baka jur slap hakata kapor henry kata ka kentai kala kentaj ban ayus im ya kata ka shatri kala ongru yus im bapikat usim uba long unong tei jing tei baponang pila dei ban ra dau mau leng kenep ubahe kenang ban kup slap kumtau si im ukwa ban pen i kabor hakatay karutman ula lecture liang hangta ula klong ya ka wei ka maulan kenap ka baheb ha bat ula kupslap bat ondo la poi hanar tiang ka beneng kalarang kumtau teus im ula buno ya ka tay ka maulan kenap ka bahe hanar tiang Kumta, ya kayo hakita ko po, naraliang lapen ken riano siya nartiang.